ꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯣꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩ ꯁꯧꯒꯠꯆꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯎꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯆꯥꯝꯃꯉꯥꯒ ꯍꯨꯝꯐꯨꯅꯤꯊꯣꯏꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯟꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯝꯂꯧ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯕꯅꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ इंडिया निखा तब पीनगीदमत पास तो दि इंडियन इंडिपेंडेंस एक् की मनपुरगम निपान लेबा मचासी आइदर डोमीनियन ऑफ इंडिया पुनगे है डोमीनियन ऑफ पाकिस्तान पुनगे है नग मरोमदोम मनिंग मखा तम हिंजे है अहम अपाम खनजनबी हक पीरी अदुबु मणिपुरदी इंडिया पुनगे है पाकिस्तान पुनगे है मसा मथंत मरोमदोम मनिंग मखा तमना हिंजगने फिरेप लौकी मरम फोर्टी एट अखोई ओइबा कॉन्स्टिट्यूशन लेजर जून जुलाई था दा मियाम के मिखल पांगथोगा अक्टोबर की तांग 10 निपाल ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯆꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯥꯏꯟꯇꯤꯟ ꯐꯣꯔꯇꯤ ꯅꯥꯏꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯎꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯕꯨꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯄꯨ ꯅꯝꯐꯨꯗꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯇꯣꯟꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯑꯟꯖꯨ ꯇꯦꯔꯦꯁꯇ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯅꯤ तसेंगना मियाम की मिहुन लेंगाक सरबा डेमोक्रेटिक नेशन अमदा मतम दुगी हाउस की मेंबर सिंह याब यावदना मणिपुर इंडिया लौसन हाइबसा मसी मणिपुर की मियाम की राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन फोंगना खोंगोइन बने मसी इंडिया की पॉलिटिकल डिजाइन मणिपुर की ह्यूमन राइट बालोसन तौबनी सर अनिसुबदा अमु ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯦꯟꯗꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯁꯦ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉꯒ ꯔꯦꯗ ꯀꯥꯔꯠꯀ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯏꯍꯧ ꯍꯧꯈꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯟꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯏꯍꯧ ꯃꯃꯤ ꯁꯥꯝꯂꯨꯔꯕꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯅꯥꯏꯟꯇꯤꯟ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤ ꯐꯣꯔꯗ ꯌꯨ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯐ ꯅꯥꯏꯟꯇꯤꯟ ꯁꯕꯦꯟꯇꯤ ꯑꯩꯠꯇ ꯄꯤ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯅꯥꯏꯟꯇꯤꯟ ꯁꯕꯦꯟꯇꯤ ꯅꯥꯏꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯥꯛ ꯅꯥꯏꯟꯇꯤꯟ ꯑꯩꯠꯇꯤꯗ ꯀꯦ ꯁꯤ ꯄꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯏꯟꯇꯤꯟ ꯅꯥꯏꯟꯇꯤ ꯐꯣꯔꯗ ꯀꯦ ꯋꯥꯏ ꯀꯦ ꯑꯦꯜ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯥꯔꯝ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯒꯤ नमाद अमुक फोर्स स्पेशल पावर एक हाइब ड्रैकोनियन से मनपुर चलाइर मिचम हाले मनिंग ओली नुपी क्या की जत सिंह तेम सिंह नखरबने पनबे आए 1972 इंडिया आर्मी ने सथाब ऑपरेशन तांखुल निगोल चनु रोसपु की इकाई खुमना मंगहन भी रिम्स की थौदो मालोम की थौदो हैरांगोय थोंग की थौदो अगर मयूद की फादुना पुखरगा नुपी की तमथिब मोंग दा हातो लगा हमदोक लम बदुग मोनो ना मागी थौदो अमर ह्यूमन राइट बायलेशन तौबा अफस्पागी मरम ह्यूमन राइट बायलेशन तब सिबु पेन ददुना इसे सरमिला सही तरह तरुक हेना सरा हेंदुना खोंजन सेक्शन किबले खबने मसे किसु मतकता मणिपुर राइट टू लाइफ लेहेंदबना मरम मसा मथंता मई थाजना अखोगी पेबम पाथौ चितरन से द थवाइन पंथा पीखिब फाव लेने मसे किसु नक्सलाइट माउस अकन इरंग West Bengal Bihar Orissa Chhattisgarh AFSPA impose तौद्रा गुम खत्म अफ्सपा इंपोज तब है पोलिटिकल डिजाइन नब सूंगे यानो हजिक पनबे we have more than twenty thousand civilian had been kill behind the screen of AFSPA and we have one thousand five hundred twenty six fake counter की केस हजिक सुप्रीम कोर्ट लेने साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल की मतलब इन हौकी बसई इंडिया आम कंफ्लिक्ट मनपुर मदम होयरगा अगर दा की मथक लाइखि आम कंफ्लिक्ट मनपुर ह्यूमन राइट क्या कयामनुम गं बालसन तौब आम कंफ्लिक्ट असे थमोय सेना वारोसिन इंडिया गवर्नमेंट मनपुर आम कंफ्लिक लेते मनपुर दा लाइदिबसि इंटरनल डिस्टर्बेंस नि हाइदना इंटरप्रिटेशन पीरकांदा हाइरिबा इशू असिबो मालिम गे लेपाक्सिंग मांगना डिजाइन मा ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯚꯥꯏꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯊ꯭ꯔꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯩꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁ ꯗꯦꯀ꯭ꯂꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯛꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯒꯤ ꯍꯛꯁꯨ चुम्मी उच्चे मनमद मनपुर की ह्यूमन राइट बायोलेशन इंडिया की पोलिटिकल जैन थोड़ी मनमद कंजनबाई मनपुर की पोलिटिकल टेरीटोरियल राइट ले international covenant on civil and political right के आर्टिकल वन पीब right to self determination restore तबादम मनपुर की सब चाब पोलिटिकल स्टेटस मौतें मनमद की वफम से मौसम से मैं चुम्मी उच्चे मनमद मौसम से हाउस पास तब मिस्टर स्पीकर पुलिस चिंजरी